Sí, va, va. L'objectiu del projecte Gat Moix és portar el control higiènic i sanitari de les colònies de gats de la vila. Es basa en controlar que els gats disposin sempre d'aliment, que estiguin en un bon estat de salut i que estiguin castrats. Per poder dur a terme aquesta tasca és molt important la col·laboració de tots els vilatans i vilatanes ja que la vila és gran i en ocasions costa controlar tots els gats. Com ens pots ajudar? Doncs si quan passeges per la vila veus algun gat que sembla malalt o que es troba en perill per algun motiu, posa't en contacte amb nosaltres, que prendrem les mesures necessàries per salvar-lo. Si et fixes en les orelles dels gats, la majoria tenen un tall que indica que està castrat. Al en algun sense, dis-nos, l'agafarem i el portarem a l'hospital veterinari perquè el castri, i així mantenir sota control la població. Si veus algun cadell de gat abandonat, avisa'ns. Nosaltres l'anirem a buscar, vigilarem que estigui en bona salut i li buscarem una casa on viure i ser feliç. Si teniu algun dubte, podeu contactar-nos a través de mail o Facebook.